ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ರೈತರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಂತಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಬರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ Pure E V Pure electrical vehicles ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು E Trance Neo E Trance Neo ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಾಡೋರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥವ್ರು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ಲೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಗಾಡಿನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೈಸ್ ಆ ಗಾಡಿನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸೋಂಥ ಗಾಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಮೋಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ತುಂಬ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮೋಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೀಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಲೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೂತಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಕೂತಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿದೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೀ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ರಿಮೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇದು ಬಂದು ಗಾಡಿ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಮೋಟ್ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕೀ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಬಂದು ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗೇನೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೈಡು ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀಡಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇದೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರೋಷ್ಟು ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀವಿ ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ two point five kilowatt motor ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇದರದ್ದು ಪವರ್ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋವೇಟದು ಮೋಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ sixty volt two point five kilowatt battery ಜೊತೆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಫುಲ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಬಂದು ನೀವು ಈ ಫ್ಲಗ್ ತೆಗೆದು ಸಾರಿ oh, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫ್ಲಗನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಗಾಡೀಲೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದು ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಟರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಾನು ಇದು ಗಾಡಿದು ಚಾರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ರೈಲ್ ಬಂದು ಇದೂ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ರೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೀಟು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಲ್ಲಿದೆ ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಯೋನ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ನಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಯೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನಿಯೋ ಬಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯೂರ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ರೈಲ್ ಇದು ಬಂದು ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ fibre fibre body mould fibre ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬರೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೈಬರು ಅಷ್ಟೇ ಇದರದು ನೀವು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸರ್ ಕಂಫರ್ಟಿಗೆ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಲು ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಡಬಲು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನು ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೋಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಏಟದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ladies footrest ladies foot first ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಡಿನೂ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸೀಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೀಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಿತ್ತು ಈಗ ಬಂದು four four hundred something M M L ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದವರು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಲೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಥರ ಹಾಗೆಯೇ ಹ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಷ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಡಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಫ್ರಂಟಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಂಟು ಬರುವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇದು ಬಂದು ನೈಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ಹತ್ತು ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಬರೋದು ಹಾಗೆಯೇ dual shock absorbers telescopics shock absorb ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೂಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಧೂಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೂಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಬೂಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ one eighty M M brake disc brake ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ oil pressure oil pressure disc brake ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬಾಡಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಂದು ಫಿನಿಷಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ L E D D R Ls ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಡ್ಲೈಟು ಬಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೋಜಿನ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಗಾಡಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರನ್ನೇ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಂ ಸ್ಪೇಸು ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಬಂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೂಟ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಸು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಥರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಓಡೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಬಂದು ಸ್ಪೀಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡು ಎರಡನೇ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಲೋಗೋ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೂರು ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಆಗಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮದು ಸೀಟು ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇದೆ ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಲುಕ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲೋಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಅಲೋಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋಯ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಗ್ಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈರ್ ಹಗ್ಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಟೈರ್ ಹಗ್ಗರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕವರ್ಗಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾಡಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಆ ಥರದೇನು ಆರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೈಲೈಟದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಟೈಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಅದು ಎಲ್ ಇ e ಡಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಗಾಡಿಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟು ಬೇಡ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಸೀಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗಾಡೀಲಿ ಮೂರು ಜನ ಹೋಗೋದು ಅಲೌಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೋಡ್ ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ ತರ್ಡ್ ಮೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತರ್ಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಮೂರನೇ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಸ್ಪೀಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರವತ್ತೈದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲು ನಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ತು ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇದೀರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಮಿರರ್ ಈಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಮಿರರು ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಿರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಂಬಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜೆಟಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಬರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ made in India original made in India ಅದು ನಮ್ಮ Hyderabad based Pure E V Pure electrical vehicles ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು E Trance Neo E Trance Neo ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಾಡೋರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥವರು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನೂರು ನೂರು ನೂರತ್ತು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಓವರಿಗೆ ಬರೀ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆದು ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಳಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೈತರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡೀಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬೇರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್